Kompas kelihatan. Terus? Berawal dari unggahan foto dan status di Facebook, foto-foto pernikahan ini beredar luas di media sosial. Ya. Namun, ini bukanlah pernikahan biasa. Pasangan mempelai keduanya adalah laki-laki. Salah satunya adalah pria berkewarganegaraan asing. Pernikahan itu berlangsung di sebuah taman di Pulau Dewata dengan seorang pemangku di tengah-tengah mereka. Tampak juga orang tua mempelai memberi restu saat mempelai sungkem. Sontak, gambar pernikahan sesama jenis ini menuai kontroversi. Terang saja, mengingat di Indonesia belum ada aturan soal pernikahan sesama jenis dalam agama apapun dan di daerah manapun. Meski akun pengunggah foto tersebut kini telah dihapus, komentar pedas terus dilancarkan para netizen di fanpage si mempelai maupun media lainnya.